Saluton kai bonvenon al nia nova Zamenhof amedito. Kai bonvenon al nua la nova semaino. Hodiau ni daurigas la lautlegadon kai kun meditadon sur la vortoi en Bulonio. Kai uh, Zamenhof estis parolanta pri la differenzo inter eh, la uso de esperanto internazie kai de etnolingvoi kai do li da origas tiel pagio 362 tie tio signifas kiam oni usas eh, etnolingvon kiel eh, intercomprenilon tie la reciproca comprenigiado estas attingebla per voio ne natura offenda kai maliusta char tie la membro de unu nazio humiligas anta o la membro de alia nazio parola stian lingvon hontigante la sian balbutas cae rugigas cae sentas sin genata anta o sia cun parolanto dum tiu cilasta sentas sin forta cae fiera en nia conveno ne existas nazioi fortai cal malfortai. Privileg privilegiitai ca sem privilegiai. Neniu humiligas, neniu singenas. Ni ciui staras sur fundamento neutrala. Ni ciui estas plene egal raitai. Ni ciui sentas nin kiel membroi de unu nazio kiel membro de unu familio, kaj la unuan foion en la homa historio ni, membro de la plej malsamaj popoloi, staras unu apud alia ne kiel fremduloi, ne kiel konkurantoj, sed kiel fratoi, kiuj ne dante unu al alia sian lingvon, comprenas sina reciproche, ne suspectas unu alian pro malumo ilin dividanta. Amas sin reciproche, cae premas al si reciproche la manoin, ne hipocrite, ciel alinaziano alianaziano, sed sincere, ciel homo al homo. Ni consciu bone la tutan gravezzon della hodiau tago, cer hodiau inter la gast amai muro de Bulonio sur maro convenis ne Franzoi cun Angloi, ne rusoi cun poloi sed homoi cun homoi benata estu la tago kai granda kai glorai estu giai sequoi no tio estis uno alla play famai partoi cion un zamenhof mi metas sur metas mieno kul vitroin kai ja estas tre por mi estas uh, grande emocio legi tio in vorto in uh, eh, al vi kai al mi compreneble do la differenzo estas che nazietzo ne gravas kiam ni parolas esperanton la usamenhof char ciu estas fratoi ne alinazianoi ne concurantoi ne fremduloi ne existas plu la concepto de fremdulezzo. Kai anche o la esempio è tre interessa il contrasto i franzoi, angloi por uh, eh, dum yarcento ili militis unu contra uh, eh, contro l'alia russo e con poloi same Do, tio esas giuste por comprenigi la paz aman messagion malanta o la facto che la homoi igias fratoi de unu familio. Cai tio anca esas la unua foio, eh, es temas pri la unua foio, ciam tio casas, en la historio de la homaro, cai giuste pro tio esas tiel mal facile acceptebla de exteruloi, lau Zamenhof. Do, la invito odiau cun mediti estas la sequa. Ciuni esperanto parolantoi de la Dudek unua iercento ancorau Daure pensas che ni estas membro de unu familio, che ni estas fratoi, che tivi fratoi ne suspectas unur alian, cae che ne existas fortai cae malfortai membroi pro la nazia origino. Char mi demandas tion al vi, mi invitas vin cun mediti per tio. Char uh, multo passis sub la pontoi, multa aquo passe sub la pontoi della historio della Esperanto Movado, post tioi vortoi. Cai mi ne certas che ili ancora validas por ciui. Sed, esso estas invito por cum mediti, giuste. Mi dankas pro via atento, mi bon desiras al vi felician comenzon de la semaino, cae ciel ciam, gis morgaio, cai antauen, sen fine.